人類が思い描いた空想はその多くが実現不可能なものだっただからこそ人は絵画や映画というものでそれを表現したしかしもしあなたがこことは違う世界に飛び込むことができたら2つの最新テクノロジーが今融合する 現在の市場規模だけでも数千億円それが何十倍にもなると言われている市場で流通する仮想通貨だということですはいその市場っていうのが大事ですよねその市場というのが VR の市場になります長きにわたり絵空事でしかなかった世界仮想世界で全然別の形でまた別の社会を作ることができると世界をもう一つもう二つ複数作れるような例えば空中にこうこうこう浮かせるとか 家にいながら旅行した気分になりますよねもう物理的な制限がなくなっちゃうのでそうですね今地球上にあるビジネス、はい、もうこれ全部この仮想世界に持っていけるような話になるんですね仮想通貨の特性を最大限に活用するため超有名企業が動き出すで今の回線では VR のコンテンツ全部をスムーズに供給することは不可能だと言われています我々はそれを打開するために スと提携しました今さらっと言いましたけど超大企業ですよこれがじゃあ例えば仮想世界が10個あったら極端な話も70兆円の規模になりますよねとそこで使用する通貨がになりますえもうこれ絶対に流通するしかないって思います、はい、地球1個分規模ぐらいの流通量がある、はい、極めて近い将来確実に起こる技術革命がこれまでの仮想通貨バブルを大きく上回る NEC プロジェクト第1話未来に革命を起こす世界規模プロジェクトがついにスタート確かに VR すごく未来がありますね、はい、技術的にはもうすぐにできるような未来なんですよねこんにちは仮想通貨女子の宮脇咲です今回上海に来ています 宮脇咲ビットコインで人生を変えた現役女子大生某番組への出演がきっかけで一躍有名に高校時代から起業への憧れを抱き将来は女性も自立して稼げる仕組みを作る目標を掲げている有力な ICO にも参加し資産を増やすなど精力的に活動している。 なんで上海に来たかというととある ICO のプロジェクトでアンバサダーを務めてほしいというお声がかかってわざわざ上海まで来ましたでこのコインについて私が今伺っているのは1つ目に7月に上場が決定しているということそして2つ目にすでにプロダクトがもう完成しているということで3つ目に世界的大企業が参画を決定しているということ そして4つ目最後なんですけれども日本でこのプロジェクトの情報が公開されるのは今回が最初で最後だということですでその後はまあ、韓国とかタイとかアジア圏内に広がって最終的には世界的に展開していく予定があるとのことですですのでこの今回をお見逃しなくということであとですね その世界的大企業というのはもう日本のトヨタとかドコモとかは比にならないようなもう中国でも最大級の企業だと伺っていますそしてそのプロダクトも3年かけて完成させたということでそのプロダクトも実際今回見せていただけると聞いていますすごく楽しみですねそんなねたくさんもうその企業ともつながっているという 山本さんにもね今回ご紹介したいと思います山本さんよろしくお願いしますよろしくお願いします皆さんこんにちはドラゴンベインの山本ですよろしくお願いします山本修斗早稲田大学在学中からモバイル系のビジネスを展開し卒業後も上海を中心に美容業や飲食業など幅広く事業を展開 2017年には仮想通貨に使われるブロックチェーンビジネスを応用するべくオープンリストリミテッド社を設立したそんな彼が今回提案するプロジェクトとはさて宮脇さん、はい、わざわざ中国に来たらいただきありがとうございましたいえいえこちらこそどうですかあの中国って来たことありますかいや実は今回が初めてなんですよそうですか、はい、どうですかこう初めてこう上海に来られて いやなんか思ってたよりもすごい経済発展しているなという印象ですね、はい、ビルとかも高くてそうですよね高いビルいっぱい並んでますよね、はい、で日本からこう見るとあんまりこう強くてそういうイメージないのかもしれないですけれども上海っていう街は本当アジアでも有数の大都市ですね。 そうですよねいや実はあの最初から思っていたんですけれども、はい今回中国でのインタビューということで、はい、私そうちょっと言葉とか大丈夫かなってすごい心配してたんですけど、あの日本人の方ですごい安心しましたはい私あの純粋に日本人で、上海には10年前ぐらい来たんですけれども、うんうん、そこからずっと上海で仕事してまして、であのうちのドラゴンベインのメンバー経営陣はあの中国人もいればあの韓国人ドイツ人もいてとあの結構多国籍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 これまあ私なりの方法だったんですけれどもまずあのカラオケですねカラオケはいあの中国には結構日本で流行った歌がそのままこう中国人の歌手が中国で歌ってるという場合が多くてですねそんな歌を、まあ、自分なりにこう全部こうカタカナとかで書き出してそれでこう歌ってみてというので中国語を覚えたりしましたあすごいですね山本は10年以上前から上海に住んでいる この地でさまざまなテクノロジーに触れ事業を展開してきたそして今回7月に上場するなどすでにさまざまな計画が決定している仮想通貨の正体とははい、早速ですがコインの内容について伺っていきたいのですが今回 ICO するコインって、はい、どんな特徴があるんですかはい、 えー、冒頭でもあの宮城さんにもご説明いただいたんですけれども、はい、あのー、我々のコインドラゴンベインコインという名前でして、はいあのー、2つの強みを持ってます、はい、まず第一は現在の市場規模だけでも数千億円、うん、そしてこれからそれが何十倍にもなると言われている市場で流通する仮想通貨だということです。はい、で2つ目に中国国内で 世界的な大企業ですね、うん、世界的な大企業と提携して中国国内でこれから全国的に広がっていくということが決定しているというこの2つが我々の DV コインの強みになります。へそんな数千億円の市場規模かつ、はい、中国で一気に普及することがもう決まってるようなものって、はい、これが本当だったらすごいことだと思うんですけれども。はい その市場っていうのが大事ですよねはいその市場というのが VR の市場になります VR はい VR って聞くとすごくゲームとかのイメージがありますね VR ご存知ですかはい VR でこうゲームとかってされたことありますかそうですね新宿になんか VR ゾーンというところがあって、はい、そこでやったりしましたね、車とか確かに VR って今ゲームの業界で非常に多く導入されてきていてそのゲームを含むエンターテインメントの分野でよくこう VR という言葉を耳にするようになってるかなと思います、うん、 で、えーと、とゲーム以外にも、はい、例えば映画映画ってご覧になりますかはいあ私も映画はよく見ますでその映画の分野でも VR が導入されているんですけれども、はい、昔は映画ってこうスクリーンがあって、まあ、それを見るだけだったんですけどもそこからこう 3D になっていろんなものがこう飛び出てくる、はい、そんな、あのー、映画が増えましたよね。ですね。そこから今 4DX っていう 映画ご存知ですか 4DX タイプの 4DX、はい、4DX っていうとちょっとなんか水が出たりとかするやつですか、ね、おその通りですよよくご存知で <laughs> そうなんですよ、はい、4DX っていうのは、まあ、その 3D に加えてさらにこう水しぶきがかかるとか、うん、実際こう風が吹く場面で自分のこう顔にこう風が当たるとか、よりリアルな体験をユーザーにこう与えることのできる映画の今のサービスですね。うん、で VR はさらにそれを一歩進めてもっともっとより リアルな体験を提供していくことが可能になりますよりリアルになるんですね、はい、で例えばですねジュラシックパークという映画ご存知でしょうかジュラシックパークはもちろん <laughs> 知ってます恐竜がたくさん出てくる映画ですけれども、はい、 <laughs> 例えば VR でジュラシックパークを再現するとですね、はい、この緑のこう大地にこう自分がその中にいます、うん、で見渡すとあそこにもいて恐竜がいてここにも恐竜がいてとで隣を見ると 車を運転している運転手がいます、で振り返ると大きな恐竜が後ろから追ってきますもうそんな感覚が味わえるそれが VR で実現できる映画の環境なんですねすごい360度そうですね360度これがやっぱり VR の強みですねへえワクワクしますねそうですね、はい、仮想通貨と並び著しい成長を見せるバーチャルリアリティ通称 VR 昨今映画やゲーム テーマパークなどにも採用され我々を新しい世界に導いてくれる最新テクノロジーの一つだ VR って他にも e スポーツってご存知でしょうか e スポーツは何回か聞いたことあるけどよく分かってないかもしれませんあのインターネットとかそういう電子系の、はい、えっと、製品を利用したスポーツになるんですけれども、うん、例えば VR をその e スポーツに応用すると、はい、 極端な話ですけど家にいながら遠く離れた人とインターネットを通じて本当にテニスコートに自分と相手がいてテニスをしているような、うん、そんなことも実現可能なんですね。すごいですね。 <laughs> もう。だからゲームだからといって、こう、運動不足になるとか、そういう心配ってあるじゃないですか、ゲームばっかりしてるとでも e スポーツを導入すれば、もう家にいながら、雨の日でも、雷が鳴ってる日でも、家でテニスができる 遠く離れた友達とでもいつでもできるそういうことが可能になりますもう運動不足の解消にもそのゲームがつながるっていうもう社会的効果も含まれてますね。そで、ね、はいでそれ以外にも VR はビジネスの世界でも非常に多く利用され始めています。はい、ビジネスですか。はい、例えば医療ですね。あとは不動産、あとはそうですね、観光なんかもそうですね。例えば 不動産の場合ですと家を借りるときにどういうふうに、はい、借りられますかえー、やっぱ普通ですと、まあ、ネットでまあ見たりとかで写真でまず確認した後に、はいはい、それだとちょっと不安だから内見という形で実際に見に行くという手順が必要かなと、ね、そうですよねおっしゃる通りインターネットで写真と間取り図を見て、うん、でいいなと思ったものをまた実際現場に行って見てっていう2段階の 確認作業が必要になりますよね。はい、ねでこれが VR を導入することによって実際に行かなくてもその部屋にいる感覚で体験できるんですね。うん部屋の中で例えばインターネット上の写真ではすごい綺麗な写真が載ってました。はい、でも実際行ってみたらこの角度では見えなかったこの角度の嫌なところとかってあるじゃないですか。ありますねそれを VR を導入することによって360度部屋の中を見渡せる なのでわざわざこう2段階ステップを踏む必要がなくなるんですね。すごい画期的ですね。そうですね。もう VR、まあ他にも例えば先ほどの例だと観光なんかですと、うん、今宮城さん初めてこう上海に来られたじゃないですか。はい、でもこれ極端に言うと宮城さん別にこう今まで上海来たことなかったですけど、うん、VR を使用すれば日本にいた段階で上海を体験できたかもしれないんですよね。 ああなるほどもう上海で上海の様子がはい家にいながら上海の様子を360度自分の好きな時に好きなところを見て歩くことができると、うんうんうん、そうすれば家にいながら旅行した気分になりますよねすごいですねじゃあもう家から出なくなっちゃいますよ <laughs> そうですねそういう可能性もあるかもしれないですね、はい、でもこの VR 市場というのは現在6000億円 なんですけれども1年後には25倍の15兆円になると言われています25倍すごいですね、それは今言った分野だけの話ですねそっかそっかはいゲームや映画などのエンターテインメント事業だけでなく VR の技術は医療や不動産などの市場にも導入可能我々が考えている以上に VR には多大な可能性が秘められている じゃあもうその分野だけじゃなくてもうこれからどんどん業界も広がっていって、はい、そのその度にどんどん大きくなっていくということですかね。そうですねで今例えば VR でまだまだこう利用されてない業界の例として、うん、ネットショッピングネットショッピングでご存知ですよね。はい。ネットショッピングってやられたことありますか。いやネットショッピングはまあ時々使いますね。でネットショッピングって便利なのに 全部の商品をネットショッピングで買うってそんなにないですよね。ないですね。その宮城さんも時々っておっしゃいましたけど、はい、どういう時にこうネットショッピングじゃダメかなって思われるんでしょう。やっぱりやっぱ洋服とか、はい、ね、自分のサイズに合うか分かんないなとか素材はどんななんだろうとか色とかはとか気になっちゃいますよねサイズ感とか、はい、結局手に取ってみたいって思っちゃってそうですよね実際店に行って見てみないと分からないものってネットショッピングで結構ありますよね。はい えー、とそれでですね2002年にはネットショッピングの利用率って5.3%程度だったんですね、うん、それが2016年には約27%程度になってますそれでも全人口の約4分の1なんですよあそうなんですね利用しない人が4分の3いるということなんですけども、はい、やはり皆さん利用されない方がおっしゃるのはやっぱり宮崎さんが今おっしゃったような理由なんですね。うん、なるほど、はい、でここの業界に じゃあ VR を導入するとどうなるか、はい、まず店に行く前からもうリアルに近い体験ができます、道路を歩いていてウィンドウに飾ってある服があ可愛いなと思いました、うん、じゃあ入ってみましょうもうここからすでに VR の世界ですねあーすごいでドアを開けて入りますそうすると店の中にはこうたくさん服が並んでたりするんですね、でそこで自分のこう気に入ったものを選んで 見てみますでこれ360度から見ることができますこれがまず VR だけでもあの実現可能なネットショッピングです。はいでさらに VR にプラスアルファで今既存の技術なんですけれども例えば、うん インターネットを介して質感を伝えるツールだとか例えば他の、まあ、服ではなくなっちゃうんですけど匂いを伝えるツールとかっていうのが開発されていましてそういうのを組み合わせることで家にいながら店に行ったのと同じ感覚が味わえると。あすごいはい、それが VR におけるそのネットショッピングの、あの発展性ですね。 すごいですねもう匂いとか素材まで分かるようになったらもう何でもネットショッピングのもう概念が変わっちゃいますよね。はい、そうですねですので今の通販市場といういうものは現在15兆円の規模があると言われてるんですけれども、これが VR を導入することによって70倍の1000兆円クラスになると。言われています兆円クラス、はい、しかもそれ通販業界だけで、ね、そうですね今まで先ほども申し上げた4分の3の ネットショッピングを使ってこなかった人がネットショッピングを利用することによる効果、これが大きいですねすごいですねじゃあもう他の業界とかも参入してくるとどんどんどんどん市場は広がっていくってそうですね、ね、おっしゃる通りです、はい、既存のネットショッピングのデメリットを補うという意味でも VR は大きな可能性を秘めているそれぞれの分野に大きな経済効果をもたらし 生活を便利にしてくれるものが VR という技術なのだこの通販市場の話って実はもうすごい近い未来の話なんですよね。はい ですので実はもっとその VR の可能性としてはもっと大きなものがありまして極端な話世界をもう一つもう二つ複数作れるようなそれぐらいの大きな可能性があるんですよ。えー、もう今ある現実じゃなくてもう一つ二つって複数作れちゃうってことですかはいそうなんです。それがあって今こう有名企業がどんどんとこう VR の世界仮想世界のビジネスに参入してきているんですけれども、うん、2014年にあのフェイスブックご存知ですか はい、あもうすごい有名なもう大手企業です、ね、はい、もう多分フェイスブック使ってらっしゃると思うんですけど、はい、あのフェイスブックがもう2014年というもうかなり前の段階から、うん、この VR という業界に注目していて、実際にその当時、その VR の先駆け的存在だったオキュラスという会社があるんですけれども、はい、その会社を買収したんですね。で、その買収額が約20億ドルなんですよ。 20億ドル、はい、すごいですねもう日本円でうと約2000億円ですよね、はい、それぐらいフェイスブックが20億ドル払って、うん、でもやりたいこの将来性があるそんな事業それが VR なるほど、はい、もうそのフェイスブックのまあソーシャル性とかも含めて VR に、はい 興味を持っているということですね。もう本当に今ソーシャル性ってすごいいい言葉いただいたんですけれども、はい、まさにその Facebook が注目しているところもそこそこで、うんうん、VR の今の現時点のユーザーの77%がそのクローズな仮想空間なのに、うん、そこにソーシャル性を求めてるんですよね。ああ、VR っていうとやっぱこう個人でやるというイメージがあるんですけど、はい、ソーシャル性ってことは どどういうことですかねつながるみたいなそうですね人との,、まああのフェイスブックでこうつながるみたいなのと一緒で人とのつながりだったり、うん例えば会社とのつながりこう組織とのつながりっていろいろあると思うんですけど、うん、まあ、ソーシャルって分かりやすく言うとこう社会はい、ないですね。で、宮脇さんも、例えば今生きているこの現実の世界の中で社会。うんうん、でね、宮脇さんの社会ってあると思うんですよ。友達がいて、はい、例えば学校があって。 ってとか、アルバイト先があってとかって宮崎さんの社会ってありますよね。はい、でそれを仮想世界で全然別の形でまた別の社会を作ることができると。なるほど。こっちが宮脇さんの 1A の社会 <laughs> こっちが宮脇さんの B の社会みたいなあすごい <laughs> そういうふうに自分がこう2つの人生を生きてるようなそんな体験ができるような可能性があるのが仮想世界でもあります。 すごい欲張りですね現実ともう VR の人生とってもう複数の人生歩めちゃうみたいな、はい、そうですねだからまさに欲張りだからこそそういうユーザーがどんどん入ってきてそれがゆえにいろんな有名企業が参入しているという状況ですね。なるほどその欲張りな夢を叶えてあげようと <laughs> そういう世界ですね。いいですね。すごい、はい、企業も入ってくるごとに、どんどん市場規模もでかくなっていきますよね、はい、そうですね。その市場規模が大きくなるっていうことがとても大切なんですけれども、うんはい、この仮想世界って、もうゆくゆくは今地球上にあるビジネス、もうこれ全部この仮想世界に持っていけるような話になるんですね。でそのために今いろんな業界のいろんな企業が仮想世界ビジネスに参加してるんですけれども、はい、例えばこの世界で まず土地を買います。土地を買います。はい。で、家を買います。うん、家を買います。で、車を買います。 <laughs> で、それでじゃあ、例えばショッピング行ったり、海に行ったり、スノーボードに行ったり。うん。まあ、ある意味この現実世界と同じようなことを、この仮想世界でできるわけですね。はあ、すごい。もう生活できちゃうって感じですね。はい、世界をもう一つ作れてしまうほど、多くの分野に参入できるポテンシャルを VR は秘めており、 その実現に向けて大手企業も実際に動き始めているそんな VR 技術と仮想通貨にどのような関係があるのだろうかで例えばその中でも広告産業にこう特化して言うなれば、はい、こう今この社会にこう歩いてるこう 道路とかに看板とか広告が出てたりしますよねうんね、居酒屋の看板だったりとかあるじゃないですか。で現実世界でそういうふうに行われてるんですけれどもこれを仮想世界の中で行うとすると、はい、例えば 重力を無視してこう雲に広告を出すとか、海に広告を出すとか空中にこう広告を浮かせるとかそういったことができるわけですねすごいもう物理的な制限がなくなっちゃうのでそうですねもう現実的な地球ってこう物理的な法則にね乗っ取らなきゃいけないし例えば地上があって地下があって空中があったりとかですけど、はい、このもう一つの仮想世界にはそういった制限はないわけですよね。なるほど、はい、なのでまたあの面白い広告ができる 面白いアイデアが広告産業に生かせるというのもありますし、はい、その現実世界の今の広告市場って約こう7兆円ぐらいなんですけれどもこれがじゃあ例えば仮想世界が10個あったら極端な話も70兆円の規模になりますよねと。はいそれぐらいこう大きな話なんですね。もう市場規模ももう可能性が広がるごとに市場も拡大しちゃうっていう確かに VR すごくね未来がありますね。はい でこの我々の作った仮想世界で流通しているのがドラゴンベインコインということになります。なるほど、まあ、ちょっと先ほど私が言ったようなこう車を買ったり家を買ったり土地を買ったりそこで使用する通貨がドラゴンベインコインになります。 そこで使えるということで実利があるという、はい、つまりこう地球まるまるこの世界まるまるで流通するコインがドラゴンベインコインになるので地球1個分規模ぐらいの流通量がある、はい、もしくはもうそれぐらいの可能性があると思っていただければと思います。ちょっと今まで VR の将来性っていうのはすごく分かったんですけど、はい その大きな流通があるっていうのは、はい、どのような根拠があるのかなってすごい気になっちゃうんですけどそうですよねで我々がそこで自信持っているのがまずこう何よりも有名企業と提携して我々のプラットフォーム上で有名企業が参画してビジネスを行うということがもういくつか契約としてまとまっているということですね。そうなんですね、はい、すごいもうすでにいくつかそうですねもう本当皆さんが知ってらっしゃるような有名企業のいくつかが一緒にやりましょうという形で現在まだ話 話を進めてるものもあれば、もう契約したものもいくつかあります。すごいなんか有名企業気になるんですけど教えてもらったりは、はい、まあ、ちょっとその辺は <laughs> インサイダーの、ね、絡みとかがあるのでここではちょっと言えなかったりするんですけれども、はい、もう間違いなくご存知だと思います。あ内緒ですね、はい、近い将来確実に到来する VR の世界そこで流通する通貨がドラゴンベイン社が開発したドラゴンベインコインだ。 この仮想通貨に多くの大企業が期待しているようだで、まあ、そういった仮想世界の中で何かこうやってみたいこととかってありますか、はい そうですねやっぱ現実じゃできないことがやってみたいんですけどはいもう例えばそうですね何でしょうじゃあちょっと銀行強盗とかしてみた <laughs> 銀行強盗すると <laughs> もしかしたらその仮想せ、はい、その仮想世界で銀行強盗が合法な仮想世界もあるかもしれないんですけど、はい、もしかしたら銀行強盗はダメよっていう仮想世界もあるかもしれないですね。それはその仮想世界ごとのルールが設定されると思うので もしかしたらできるかもしれない。あそうですかですね。 <laughs> で他にも例えばそのアダルトコンテンツ、はいはい、アダルト業界で携帯向けのコンテンツだけでも年間5000億円ほどの規模があるんですね。あ大きいですねでこれをもっとちょっと広げて言うならばその夜の世界夜の商売っていうのが約55兆円になります。55兆円すごい、はい、でその55兆円 これを例えば仮想世界中でも同じように実現できるんですよ。あそうなんですか例えば、はい、家にいながら VR のグラスを通して周りを見てみると、うん、そこは東京の一番有名なキャバクラの中でしたわ家にいながら、 <laughs> はい、キャバクラに行った気持ちが味わえるとなるほどそういうことも実現可能ですねあそうなんですね、はい、そう考えるともう VR の世界でできないことって何もない 感じですか、うん、もうそう言っても過言ではないぐらいなんですけども、はい、まあ、それはもちろん我々がこれから作り上げていく中で、うん、あのもちろんいろんなサービスが追加される中でそういうふうにだんだんなっていくんですけど、うん、まあ、ちょっと先ほどの例になっちゃうんですけどその夜のビジネスだったりそういうところの件で言うと、はい、仮想世界でできるでも現実的世界ではできないっていうことの中にもそういうことがあったりすると思うんですけれども。 仮想世界でできることで現実世界の性犯罪率を下げることにつながるのではないかなと我々は考えておりますなるほど深いですねはい現実世界でしたいけどまあ許されませんだからちょっと仮想世界でしてみましょうだとか、うん、そういうことっていくつかあると思うんですよね。確かにそう、ですね、それによって、はい、犯罪率が下がるという意味では今ある現実社会に大きな貢献ができるのではないかなと っておりますなるほどもう現実じゃできないこととかも満足して、はい、VR でやってもらったりとかして、はい、まあ、現実世界ではもう平和にというか現実世界の平和を守れると、ね、はい、ある意味こう現実世界のストレスを仮想世界で発散するみたいなことがあってもいいわけですよね。そういう可能性もありますね、はい、いいですね現実で抱えているストレスを仮想世界で発散できるそれが 現実世界の犯罪を未然に防ぐことにつながると山本は考えているここまでもう VR のワクワクするような未来をたくさん教えていただいたんですけれども、はい、それって具体的にいつ頃から実現可能なんですかねもうそれは本当に技術的にはもうすぐにできるような未来なんですよねすぐにただ一つ環境の問題があるんです で環境というのはインフラもっと分かりやすく言うとインターネットスピードの問題ですね。スピードは確かに課題ですね。はい、あの先ほど私が説明したその VR 世界でこう車乗って海行ってとかって、はい、ああいうことって例えばインターネット速度が遅くてそこで止まっちゃったら全然楽しめないですよね。 <laughs> ダメですね。はい。で今の回線では VR のコンテンツ全部を あの、スムーズに供給することは不可能だと言われています。はい。そこで、より新たな回線が求められているのが現状ですね。うん、じゃあその問題にどうやって解決していくんですかはい、我々はそれを打開するために、はい、チャイナモバイルと提携しました。 チャイナモバイル、はい、すごいですねもう今さらっと言いましたけど超大企業ですよはいそうなんですよ <laughs> チャイナモバイルって従業員数が46万人、はい、で契約回線数が10億以上うで時価総額がソフトバンクが9兆円ドコモが10兆円なのに対してなんとチャイナモバイルは25兆円です25兆円ってすごいですよねもう倍以上ですよね倍以上でもう日本のねドコモとかソフトバンクは比じゃないレベルの大企業なんですけれども、はい、 じゃあそのチャイナモバイルとどうやって提携していくんですか我々がチャイナモバイルと提携している内容は、はい、彼らの 5G 回線における VR コンテンツの配信に関する独占契約です。 なるほど、はい、VR 関係の独占の契約はいちょっと難しい言葉が並んじゃって分かりにくいと思うんですけど、はい、5G ってまずそうですねすみませんまず 5G が分かんなくて、はい、で今携帯電話って 4G で使われてますよねそうですね確かに 4G って出てますはいでその我々が学生の時にこう 3G とかっていうのがあったんですけど 3G から 4G になってその次が 5G という意味ですね あなるほどじゃあもう、はい、4G の次が 5G もう単純にこうその速くなる、ううんうん、3G より 4G が速くなりました、はい、4G より 5G はもっと速くなりますなるほどっていう 5G ですねじゃあもうサクサク動くって感じですね、はい、でこの 5G のその主なこうポイントとしては3つあるんですけれども、はい、1つ目は まあ、今もちょっと簡単に言ったんですけどもう超高速化ですね。なるほどで 4G がだいたい 1GBps なのに対して 5G は 10GBps から 20GBps 出ます。はい、で2つ目が超低遅延性の問題ですね。これはあの言い直すとタイムラグが少ないということなんですけれどもなるほど、はい、4G の時は、まあ、十数ミリ秒から数十ミリ秒 ぐらいあると言われてたんですけども 5G になると1ミリ秒以下になります1ミリ秒以下のタイムラグはいでこのタイムラグっていうのはまた分かりにくいかもしれないですけど例えば、はい、あの自動運転する自動運転車って最近こういろいろ開発とかで、はいよく見ますね、ね CM とかで、はい、ああいうのってやっぱりインターネットにつながって通信しながら自動運転というのを行っているんですけれども、はい、例えばこれ 信号を曲がる時とか人が飛び出た時に5秒インターネットが遅れたことによって車の動きが5秒遅れたらどうなるでしょういやもう5秒で5 <laughs> 秒で事故になっちゃいますよそれ車の5秒ってすごい大事ですよね大きな間ですよね、はい、そういった意味で超低遅延性というのは重要な問題になってきます、うん、重要ですねはい で3つ目があの基地局のアンテナの問題なんですけれども、はい、あの 5G では今までのその20倍から30倍アンテナを増強することができるので、うんうん、例えばライブ会場に行きました、はい、人がいっぱいいます、はい、そうすると電波がなかなかつながりにくくなったりってしなかったですかいやなりますよくなってましたでそういった問題をアンテナを20倍30倍に増強することで解決できる、より多くのあのユーザーに きちんとした電波を提供できるというのが 5G で実現できることですね。なるほどそれでもうより多く回線をキャッチできるということですね。はい、次世代の通信規格である 5G と呼ばれる回線従来の 4G 回線と比較するとその通信速度はおよそ10倍から20倍の速さでの通信が可能これによってさまざまなサービスのクオリティが大きく向上するで これは実は IoT と呼ばれてる今こう市場にこうたくさん出てきてる製品例えばその、IoT って言われるとこう何を思い浮かべますか、はい、そうですねいろいろありますけどやっぱスマートスピーカーとかは、そうですねまさにその家電の中での IoT としてスマートスピーカーがあるんですけれども、うん、それ以外にも 例えばその防犯システムだったり、うん、子どもや老人のこう見守りシステム、うん、あとはそうですね遠隔医療もそうですし、うんうん、まあ、いろんなところで IoT っていうのが使われ始めてきてます。はい、でいろんな企業が IoT っていうのを取り組んでいろんな商品を開発してきてます。そうですねでこれによって生活ってすごい便利になっていく。でなんとなくこうスマートスピーカーの例なんかでも分かっていただけると思うんですけれども、はい、でもここには問題があって IoT ってそれぞれの家電とか機械がそれぞれこうインターネットにつながるわけですよね。そうですねでこれって 4G の回線でやるとすれば全然もう数が足りなくなっちゃうんですよ。あーそっかなるほど、うん、こう一つの基地局に対して何百万台もつながったらもう 4G の回線でさばけなくなっちゃうんですよね無理ですよねもうたくさんみんな電波走ってて、はい、だから便利なものが出れば出るほど実はインターネット上の問題使えなくなる というのが現状の 4G 回線上起きてる問題なんですね。はい、それを 5G では解決することができるんです。なるほどじゃあもうかなり 5G はもう早いだけじゃなくてもう他の問題もたくさん解決してくれるっていうことですよね。そうですねじゃあそんな 5G 回線すごいのは分かったんですけど、はい、なんでじゃあチャイナモバイルはこの 5G 回線を、はい いち早く取り組もうって思ってるのかって理由とかあったりするんですかそうですねそこには実は大きな理由がありましてこれ中国国内の理由になるんですけれども、はい、チャイナモバイルは、まあ、携帯電話事業者でもあるんですが同様にあのインターネット家庭用のインターネット、あの光ファイバーとか ADSL の事業者でもあるんですね。うんうん、でチャイナモバイルというのはそういった事業をしながらも実は自分たちの通信ケーブルを持ってないんです。 あそうなんですか、はい、というのも中国ではチャイナテレコムというところとチャイナ光電とこの2社しかそのケーブルを持ってないんですよね。でチャイナモバイルは彼らの通信網を借りてその上でサービスを行っているというのが現状なんですけれどもこれだとチャイナモバイルからしたらあんまりいいサービスが提供できないそうですねチャイナモバイルがやりたいそのコンテンツビジネスだったりいろんな形のビジネスが借り物のケーブルでは実現できない、う というのが現状でしてそこでチャイナモバイルは自分たちのそのビジネスをより発展させるためにそのボトルネックとなっているファインターネットのスピードを解決するための手段として 5G の開発に世界でもかなり早い段階で取り組み始めました。なるほどそんな中国の事情があってチャイナモバイルはもういち早く開発してるって感じですかはいそうなんですねそれが 例えば2019年にチャイナモバイルは 5G をリリースするというふうにアナウンスしてるんですけれども、うん、他の国例えば日本ではドコモやソフトバンクは2020年にやっとソフ 5G を実現できるだろうという話をしてましてチャイナモバイルは1年も前倒しして2019年に 5G をリリースする予定なんです早いですねもうどこよりも早く開発が進んでいるということで、はい、かなり先駆者的な 存在になってますねそうですねやっぱりこれからその先ほどの IoT の話もそうですしその前の我々のその VR の話もそうですけれども回線をより良い状態で提供できることというのが今あるサービスをもっとこう広げていくビジネスチャンスを生むとああなるほどいうことですね。えー、じゃあそんな魅力的な回線を持っているチャイナモバイルとドラゴンベイン社っていうのは、はい どこで関連付けていけばいいんですかね、まあ、まずその VR コンテンツを独占配信するということで契約はしているんですけども、うんうんうん、その次に、えっと、実はこの先ほどから後ろにあるですね、はい、これ DV ボックスという機械でして、この隣の VR 用ゴーグルとワンセットで使用されるものなんですけれどもなるほど、まあ、こちらがいわゆるその VR のゴーグルでこちらがまあいわゆる PC のような感じでこちらでインターネットにつながってコンテンツを受信したり、それを再生したりっていうのができる機械なんですね。 えすごいですねこんな形してて、はい、パソコンのような役割を持ってるんですね結構小さいですよね、はい、ちっちゃいですねはいでチャイナモバイルの話なんですけれどもチャイナモバイルはこの DV ボックスという機械をユーザーに無料で配るという話で今進めています、無料で配っちゃうんですか、はい、えーなそれなんでですかはいでここがポイントなんですけど、はい、実はこの DV ボックスっていうのは 5G の通信モジュールを内蔵しておりまして、うんはい、 この 5G モジュール内蔵入りの DV ボックスをチャイナモバイルがユーザーに配ることによって、うんうん、チャイナモバイルは自動的にチャイナモバイルの通信網が広がっていくんですね。というのも、はい、例えばそのデパートの地下だとか、うんうん、あのマンションの中とかをちょっとイメージしてもらったら分かるかと思うんですけど、はい、こう電波がこう届きにくいところってあるじゃないですか。ありますね地下とか特に。でああいうところにその電波延長用の基地局 があればそういったところでも電波届くようになりますよね。はい、でこの DV ボックスというのは 5G 回線においてそういった機能を果たすことができるんです。なるほどじゃあちょっとアンテナみたいな感じですかね。そうですねと同時にこれはブロックチェーンベースのはい、ブロックチェーンブロックチェーン技術ベースで作られているので、はい、これが増えれば増えるほどユーザーに広まれば広まるほど、はいはい、通信がより速くなる。 なるほどということが実現できます、はいはいはい、ちょっとわかりました、はい、なるほどそういった意味もあってチャイナモバイルが、まあ、これをこうユーザーに無料で配るという話で今進めていますすごいですねもうなんかビジネスのお話もちょっと聞いちゃって、はい、そんな仕組みで配ってるんですね、はい、で実はまあこの機械のすごいのは、そうでありながらこの機械自体でマイニングができるんですよ えマイニングってあの仮想通貨のマイニングですかはいもう先ほどちょっと私説明させていただいたその仮想通貨仮想世界で VR 世界で使用できる、DVC、はい、先ほどの地球まるまる分のビジネスの流通量があるみたいなちょっと表現もしましたけども、うん、そのドラゴンベインコインがこれ1台でマイニングが可能なんです。あドラ先ほど話してくださった VR 空間で使えるドラゴンベインコインが これでマイニングできちゃうはいそうなんですで、えー、まあその辺の話を含めて、はい、実際明日、うん、あの中チャイナモバイルの方で今実際に展示されてるものをこう撮影させていただく許可をもらいましたのでもしよろしければこう明日現地に行って、はい、ちょっと一緒に見て そこでまたちょっとこれについて詳しく説明させていただきたいと思っておりますえー、すごいチャイナモバイルに行けるんですか、はい、えテレビ映しちゃっていいんですかはいもう許可はすごいですね、はい、もう本当に公認ということで、はい、えー、早速なんですけどすごい楽しみですありがとうございます 5G に対応しそれ自体がアンテナ的な役割を担う DV ボックスこの端末一つでドラゴンベインコインをマイニングできるようだ 際仮想通貨において、はい、その使う人がいて使う場所がある、うん、これが一番大切だと思うんですけども我々はその問題に対して十分な解決を持っていると思っています。あ確かにもう使う場所使う人がいないといないっていう不確かなコインばっかありますけど、はい、でその点じゃあどういう本当に具体的にどういうふうに解決しているのかって教えてもらえますかはい まず需要の部分ですよね。その仮想通貨を使う需要があるかということなんですけども、はい、我々はもう今後世界的にも広がっていく VR という世界において、まあ、このコインを使用していくわけですが、例えば2020年の東京オリンピックってご存知ですよね。はい、もちろん。で、その2020年の東京オリンピックでも VR 技術を使用したコンテンツというのが大々的にお披露目される予定になっています。うん でそういったことも含めてエンターテインメントから一般市民の生活までも幅広く VR は浸透していくであろうと予想されています。なるほど需要がありますね。はい、そういうことになりますね。で次に、まあ、信頼だったり、まあ、安心の問題だったりするんですけれども、はい、我々の VR のプラットフォーム上、まあ、ドラゴンベインプラットフォーム上では、デジタル著作権管理というものが 行われておりまして、すべてのコンテンツはデジタル的に著作権が管理されます。保護されます。すもう著作権ってもう最近の問題ですよね。はい、でもこれでわかりやすく言うと、例えば、まあ、DVD を出したけれども、うん、コピーされて海賊版が出回ってるとかってあるじゃないですか。あります。でも我々のプラットフォーム上ではこういった問題は一切起きないので、うん、これからいろんなコンテンツプロバイダーが我々のプラットフォーム上でコンテンツを あの、提供していくことになると思います。そうですね、はい、ブロックチェーンで管理されるってすごい心強いまさにコイン女子の目の付けところですね、はい、そのブロックチェーンなのでまず改ざんが不可能だという点が大きな点でもありますね。うん、ねすごいですね。はい、で第3に流通の問題ですね。はい、実際こう流通しないとこう使えるところがないと何もない 意味がないわけですけれども、ね、まあ、先ほど話した DV ブラッドフォームだったり、まあ、VR の世界の中で我々は使うところを確保している。そして、まあ、チャイナモバイルと組んで、こう、中国全体、そして強いてはこう、世界全体に広げていくというプランの中で、確実にこう、使えるところは、日に日に増えていくと。そうですね。はい。そういう意味で、我々は流通も含めて確保していると思っております。 なるほど、はい、使う場所使う人がいるからこそやっぱ安心して投資ができるなってこれを聞いて思いました。はい。まさにそうですね。その、だから使う場所、使う人というところなんですけども、まあ、そこでちょっと一つ、例え話、あまあ、例なんですけれども、はい、あの中国って実はそのキャッシュレス、レジマネー化がすごい進んでる国なんですね。あの昨日中国に来られたっていうことなんですけど、マクドナルドとかって行かれましたあ、実はまだ行ってなくて。はい。 で、実は上海市内のところのマクドナルドの一部の店舗では、あの、電子マネーしか使えない店があるんですよね。え電子マネーしか使えない。はい。で、そういうところか、例えば、うん、あの、野菜市場のおばちゃんは、うん、携帯電話で QR コードを読み取ってお支払いする。で、あと、道路にいる物乞いの人が段ボールにこう QR コードを印刷して貼り付けてそれで物乞いしてるなんてこともあるぐらい強くてはい電子化が進んでまして で実際私もですねもうお財布とか全然持ち歩かないんですよね。そうですよね。会った時から思ってました。はい。はい、あのね、お財布ってやっぱりスーツ入れるとこう膨らんだりとかするじゃないですか、うん、そういう点でも電子マネー化されてすごい便利だなと思うところもありますし、で、我々、こう、上海に住む日本人も、もうほとんどの人が電子マネーを使ってますね。うん。もうそういう意味で中国っていうのは、電子マネーがすごいこう、進んだ国なんですけども、はい、中国って人口として、はい。 13.8億人いるわけです。そうですね。その電子マネーの取引量ってどれぐらいだと思われますか取引量、そうですね。やっぱ今の話を聞いてると、はい、まあ年間、はい、年間1兆とかできますかね。実は1日5兆円になります。え、1日ではい。1日5兆円もの電子マネーが取引されてるのが、この中国という国なんですね。 すごいスピードですね。はい。つまりこう使う場所があって使う人がいるので、うんはい、すごい勢いで広まったんですね。早いです。はい。それが大きな莫大なこうビジネスと利益を生み出したというのがこの世界の話なんです。なるほど。で、じゃあ中国はこういった状況なんですけど、うん、中国の次にこう電子マネー、キャッシュレス化が進んでいる国ってどこだと思いますか えー、中国の次に、はい、なんかね進展というか発展してるとこって考えるとやっぱアメリカとかうんそんなイメージですよね、はい、でこれがちょっと意外なのかもしれないですけど、はい、実はインドなんですインドですかはい えー、これまた意外ですよねえインドでは実は高額紙幣なんかはもう全部禁止されてああ聞きました、ね、はい、これがキャッシュレス化電子マネー化されてるんですねなるほどで結構今までの傾向を見てても、中国で流行ったものが、うん、その後ちょっと遅れてインドで流行るということはよくあることなんですねあ確かに近いですからねでインドが13.1億人 中国が13.8億人ということで、これ2つ合わせたら、まあ、世界人口の約3分の1にもなってしまうと。だいぶ大きい市場が動くんですね。はい。で、この中国で流行って、インドでその次に流行るという流れを考えたときに、はい、我々がまずその、回線契約数10億を持っている、チャイナモバイルと提携して、チャイナモバイルが無料でユーザーに DV ボックスを配って DVC の使用を促していく。はい。 ということは、中国で流行って、その後インドにこう飛び火して流行るっていう可能性もありますよね。うん、はい。そして、そこから先、さらに世界で使えるコインになっていく、仮想通貨になっていくという可能性を秘めております。なるほど。すごいビジョンを聞いちゃいました。はい。中国人が結構こう新しいもの好きとかもそう、はい、テクノロジーだったり仮想 空間だったりそういうもの結構好きなんですよね。すねすごいその電子マネーの時も取り込むのが早かった便利だから新しいから取り入れようっていう動きがすごい早かったんです。はい、で今回我々の作る DVC およびその DV プラットフォームですね、うん、というのも同じように中国人に受け入れられていくものだと我々は考えております。なるほど、はい、すごいここまで聞いてみて やっぱ中国で流行るものは世界で流行りますし、はい、その中国ですごい絶大な力を持っている、はい、やっぱりチャイナモバイル、はい、チャイナモバイルがそのね、このこちらの本体をですね、無料で配布しちゃうって、うそしてしかもここで使えるのは、ドラゴンベーンコインだけ、えもうこれ絶対に流通するしかないって思います、キャッシュレス化が進んでいる中国 この国からさまざまな問題を排斥した最新鋭の端末と仮想通貨が発信されることは非常に大きな意味を持っていると言えるだろう今回のドラゴンベインコインのおさらいをさせていただきますね、はい、まずプロダクトが完成していてすでにプロジェクトが進行しているということそして7月に上場が決まっているということそして もう今回お話を聞いた中で分かったと思うんですけど VR の市場の未来は明るいということそして大企業との連携ですねもう皆さん聞きましたけどチャイナモバイルとの連携ですもうすごく大きいですよね、はい、そしてもう市場拡大の計画もどんどん進んでいるということでもうさらに期待が高まりますあとですね中国で広まれば世界に広まるということそして 利用者の不安をもう徹底的に排除したもう安心できる仕組みだということが分かったかと思います今回お話を伺ってもう将来性とかビジョンとかその安心できるところとかも聞いてもうすごい私も欲しくなっちゃいましたありがとうございます我々もこう将来の世界のエンターテインメントから一般市民の生活まで豊富なサービスを提供して変えていくことのできるサービスだと思っておりますので 責任持ってやっていきたいと思っておりますありがとうございますすごく心強いですねはいそのもう皆さん気になると思うんですけどプレセールの情報というのは次回の動画で公開となりますえ次回の公開日はこちらとなっております次回の動画ではもうこの、え DV ボックスをですねいろいろ見させていただいたりとかそれだけでなくいろいろな情報てんこ盛りということでぜひ見てください。 それでは本日はありがとうございましたありがとうございましたと仮想通貨が完全に融合 DVC プロジェクトチャイナモバイルの1号店にやってきました彼らが特別に許可をしてくれたんですけれども海外のメディアでこのチャイナモバイル1号店で取材するというのはおそらく初めてなんではないかと思います 10億人ものユーザーを抱えるチャイナモバイル社その1号店で宮脇が目撃したものとは360度見回して自分がまさにそこにいるような感覚をこういったものを手軽に味わえるというのが我々のこの DV ボックスえすごいリアルリアルですねすでに開発を完了した最新の端末その全貌を公開 2D が見れる 3D が見れる VR が見える、こういったコンテンツが見れることは、うん、ある意味当たり前それ以外にもすごい技術が詰まっていまして、はい前のレバーでして、ね、あもうすごい願望を叶えられるということですねそうですねドラゴンベイン CEO と CMO 彼らが語るプロジェクトの実態とは我们改变现在的不好的情况 future 以来拥抱 blockchain 能有拥抱 future 第2話 DVC プロジェクトの全貌を徹底大公開お楽しみに